mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazora bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa ntabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito uno munsi tugiye gukurikirana icigwa kidasanzwe kivuga ngo ubwoko bwegejwe nibwo bugiye gutsinda amayeri y'imigwi ikorera mu mpisho imigwi igwanya umuremyi wayo najya kubwire yuko mw'ino minsi ya nyuma umumarayika yaguye umumarayika yaguye nk'uko twabibonye mu cigwa giherutse inyuma ariko arakoresha ubuhendanyi bwinshi bushoboka kugira ngo abize n'abatoranijwe n'ibyashoboka matayo igice cya mirongo ibiri na kane ku murongo wa mirongo ibiri na kane yesu yari yarabihanuye yuko bizoba mwa kino gihe ariko arakoresha uburyo iyo bwaba kugeza n'aho vuba bidatinze hamwe byaramaze kuboneka aho yemeza abantu yuko ashobora kubazurira abana babo inshuti zabo ababyeyi babo be n'ibindi bitangaza byinshi biriko birakorwa twarabibonye mu kigo giherutse cyavuga iby'amayeri ya satani no munsi naho nk'uko nari nabivuze turi burabe icigwa kivuga ngo ubwoko bwegejwe bwonyene bwahisemo kwegurira imana imitima yabo bwahisemo kubika amajambo y'imana mu bwenge bwabo n’imitima mu mitima yabo ngo boye kuyicumurako bonyine nibo bagiye kuzotsinda ano mayeri y'ino migwi igwanya imana nk'uko tugiye kuyibona dusenge uhoraho mwami turagushima ku butugiriye amahirwe ku butuhaye namwe yandi yo kugira ngo twumvishe ijambo ryawe ritubwira mwami mwiza w'ushobora byose turakwinginze ngo uze utahuze umuhungu n'umukobwa mugore n'umugabo mbere abana bato ugiye gukurikirana wese kino kigwa mwami turagusabye ngo umuhe gutahura kuvuye iwawe mu ijuru mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen turi mu gihe gikomeye cyane aho ibintu bibiri ibinyoma bibiri byiganziye isi yose ibi nabyo bituruka ku kudapfa k'umushaha hamwe n'ihindurwa ry'icagezwe cya kane isabato igakurwa ku munsi ugira indwi igashyirwa ku munsi wa mbere bikozwe n'abantu bidakozwe n'imana nk'uko twabibonye mu byigwa birenganye inyuma iki cyiyumviro cyo kudapfa k'umushaha umuntu yapfa abantu bakavuga ngo agiye mu ijuru benshi bakoresha imvugo ivuga ngo yitabye inama imana nako abantu benshi bavuga yuko umuntu apfuye aba yitabye imana abo mu madini ya giprotestanti nabo benshi barizera yuko umuntu yapfuye kera ashobora kugaruka umwana waba ashobora kugaruka umubyeyi wiwe ashobora kugaruka ariko ari mu buryo bw'umuzimu ngo mbonye umuzimu wa kanaka buno buryo bwo kuvugana n'imizimu hamwe no kwizera yuko umuntu apfuye ataba agahengekero ahubwo ashobora kugaruka ku isi ameze nk'umuzimu turi bubirane na kino cigwa aho bifasha mwa buno bw'ino migwi igwanya imana ibihano biteye ubwoba kandi iki nicyo gituma dutanga imburi kw'ino ngingo kubera yuko ibihano biteye ubwoba biri biteguwe ku muntu wese azokwemera gukurikira zino nyigisho zizimiza haba inyigisho zasizweho n'uburoma cyangwa inyigisho zasizweho n'ubuprotesitanti gito ibyayishuriwe yohana igice cya cumi na kane ku murongo w'icyenda ugashikana ku murongo wa cumi na rimwe ariko kandi muri uno murongo nyine hoho haherekana yuko ukwizera kw'abera ubwoko bwejejwe bwobwo bwabitse amajyambo y'imana mu mitima yabo bukizera yesu kirisito bwobwo buzotsinda ntabwo buzokwigera bwifatanya n'ibinyoma n'amayeri y'imigwi ariko bwobwo bwaranesheje impamvu bwanesheje nuko bwasigaye bwitondera ibyagezwe by'imana babiheshejwe no kwizera yesu kirisiti byahishuriwe yohani igice cya cumi na kane ku murongo waho wa cumi na kabiri nyamara naho biruko imana irafise abana bayo hose mu madini no mu mashengero yose hariyo abageni imana itangaza cyane n'itwirenga biciye mu mwana wayo yesu kirisito hariya mu gitabo cy'amatayo yuko hose hari abageni yuko hose hari intama yesu yabagiye intumwa ziwe yuko hari intama ziri mu ruhongore hakabaho n'intama zitari mu ruhongore yatumye abigishwa biwe kubarira izo ntama zitari mu ruhongore ngo nazo nyine zize mu ruhongore igihe niki nyine aho intama yose yumva ijwi hama igahindukira ikaza ku mwami wayo yesu kirisito ntabwo haragera nta nubwo biraba ko aba bakurikira inyigisho za roma bakongera bagakurikira inyigisho za giprotesitanti zishingiye ku bitangaza ntabwo haragira yuko bashingwa ko ikimenyetso kibemeza yuko bazohabwa kwa bino bihano byateguriwe roma n'abakobwa bayo akaba nabo ari abaprotesitanti gito ego ntiharagera mbere no mu bategereje ukugaruka k'umwami wacu yesu kirisito harimo abakiri mu nyantegenke hariho abatarumva ukuri nyezina hariho n'abakumvise ariko batemeye ngo yesu kirisita aganze mu buzima bwabo ngo abe ari we aba n'abategereje yesu kirisito twovuga ngo bamutegereje ku izina gusa kubera yuko barakiriye ukuri baremera barabatizwa ariko ntabwo bigeze begurira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo uyu munsi imana irambarira ngo nta utangaze ikintu kidasanzwe ndagutangariza mugenzi yuko iri uno munsi nyine uyu munsi ukwiye gufata ingingo yo kumva ijwi ry'umwungere yesu kirisito guhamagara ngo umwegurire ubugingo bwawe bwose uvavanure n'ibyo wahora ugenderamwo bibi umunyabyaha areke icyaha ciwe ubesha yoye kubandanya kubigumamo umusambanyi areke ubusambanyi bwiwe uboregwa areke ukuboregwa kwiwe abajya ibiturire bareke kurya ibiturire kandi abasenga ibigirwamana nabo bareke gusenga ibigirwamana abishira hejuru batahure yuko urukundo rwa kirisito rubahamagarira kwishira hasi kandi n'abantu bakuye ibyizigiro byabo ku mana bakabishyira ku bantu bongere babigarukane ku mana mbere n'uwishi cyagezwe cy'imana naho cyoba kimwe gusa uno munsi ahamagarwa gufata ingingo yo kugaruka ku mana yiwe kubera yuko dufite isezerano rikomeye muri bibiliya rivuga ngo kuko imana yacu ikunda guharira izina ry'imana rihabwa icubahiro imana iriko iratwereka uno munsi ibintu bikomakomeye satani agomba gukoresha kugira ngo yigarure imitima ya benshi mwa kino gihe imitego ngiyi umutego wa mbere ni indirimbo umutego wa mbere ni indirimbo ni indirimbo gute tuzi neza yuko indirimbo no mu hose zaba zaririmbwe kandi zizoririmbwa ikigeretswe ko indirimbo ni gikomeye cyo kuzana abantu benshi kuri yesu kirisito ariko mu bundi buryo indirimbo ni n'igikoresho gikomeye cyo kujyana abantu benshi kuri satani ni murabe igihe hariya muri daniyeli igice cya gatatu mwami nebukadinezari yari yateretse igishushanyo mu kiyaya Kidura. akoranya abantu bose amasinzi kuza kugira ngo bagisenge igihe abantu bari bahagaze ngaho umwami Nibukadinezari yababwiye ati nimwumve ibicurarangisho by'inanga n'ibyitwa amatowazi hamwe n'ibindi bivugijwe muce mwikubita hasi mwese mu gisenge indirimbo ngaha zarakoreshejwe igikoresho kidasanzwe cyihutisha abantu kuza kuri satani gusenga ibigirwamana mugenzi mwabuno buryo nyine tugomba kwiga neza uburyo bwiza bw'indirimbo indirimbo zikwiye gukoreshwa kugira ngo ziheshe abantu icyubahiro kandi zikure umuntu mu buzima bubi bw'icaha hama zimushikane mu kwemerwa n'imana no kwemerana n'imana kwama yikurikira haja hose gutazira imana no guha imana icyubahiro kibereye mwino minsi kubera yuko abasitari abantu bahora baririmba indirimbo babonye abantu benshi barabaye abakirisu maze baca bafata ingingo yo gutandukana na za ndirimbo bahora basohora za kera za zindi zavuga ngo ndagukunda cyane n'ibindi bintu bidafise akamaro ibyo barabiheba baca batangura kuvuga ngo ndagukunda yesu ubwa mbere bahora baririmba ngo ndagukunda shanera ndagukunda anita ubu barahinduye bavuga ngo ndagukunda yesu imidiho ni ya yindi imyambaro ni ya yindi imyifate ni yindi kwambara ubusa kwambara impuzu zifise amapaso wagera hariya umushatsi baturiranije n'ibindi inzoga n'ubu baracyazinwa nta cyahindutse kuri bo ubuzima bwabo bwo kuririmba za ndirimbo za kera za zindi za ndagukunda nita ndagukunda janera ubu nizo nibwo buzima barimo nyine baririmba ndagukunda yesu ndagukunda petero ndagukunda yohana indirimbo muri ubwo buryo imyifato iba iriko mu kuririmba izo ndirimbo iriho iba iriko mu kuririmba izo ndirimbo ituma abantu badashobora kumviriza ya majambo yenda gukunda yesu ahubwo bagatoranya imico n'imigigwa iri mu iyo ndirimbo hinge ndabaha kandi karorero nimurabe ukuntu umuntu yoba ari hano mu burundi ntiyize nta cyongereza azi nta ni nta cyongereza azi nta n'igifaransa azi mbere na niyo ntabiyazi hama agashobora kumva kumva umuziki waririmbwe na rirwe cyane ba Akon hariya hanze muri Amerika baririmbye mu Congereza kimwe gikomeye ariko iyo ndirimbo akayikunda umuziki wari umuntu yaririmbye ari muri Amerika bari hano ariya bayiririmbye mu Congereza iyo ndirimba akayikunda akayitamba akanayiririmba atazi ibyo aririmba kandi ikigerezwe ko uko rihana aba yagize umushatsi wiwe imyambaro aba yambaye bigaca bitangura kwigaragaza kuri uwo muntu ego kino kintu cy'icyiyumviro nawe urashoboye kugitahura indirimbo naho utokurikiza amajyamba arimwo umwifato w'uwayiririmbye wonyine ushobora kukwigisha ikintu bidasanzwe satana arazi yuko kuririmba ari ikintu gizotuma abantu benshi abishikiriza biciye mu migigwa n'imyifato y'abantu bamweguriye ubuzima bwiwe bakigira ngo bariko bararirimbira imana kumbe bariko barafata imico n’imigigo ya satani bayishyira mu bantu bayumviriza iki kandi kizotuma abantu benshi birundaniriza mu madini gito ya satani kubera yuko ya miziki bahora batamba mu bubare bazoba barekuriwe kugenda kuyitambira hahandi bitwa ngo ni mu rushengero kubera yuko bari barabuze ukuntu baza gusenga bakabura n'ukuntu bagenda bagenda gutamba muri buwate ariko ntibagirirwe ubuntu hakaza urusengero ruhinduka buwate ku buryo baba muri buwate bakongera bakaba no mu rusengero mu mwanya umwe bizoca biborohera amashengero menshi igikurarengana barakubita umudiyo umuriho ugahakwa kwiruka ku buryo umuntu arenganye atoshobora gutandukanya hariya mw'iri joro bariya bari muri buwate bariya nabo bari mu rushengero ibyo bintu bidashobora gutandukana nta kino gihe cy'imperuka abantu bategereje ukugaruka k'umwami wacu yesu kirisito ubwoko bwegejwe mu gihe baba bariko baratanzira imana mu gihe baba bariko bararirimbira imana zifata umwifato mwiza kandi indirimbo zabo zikaba indirimbo bumva amajyambo neza bagaha imana icubahiro nk'uri karakugana n'imana cyangwa umunyakubahwa ahambaye cyane ikindi kintu kigira kabiri ni indimi z'ibinyoma hariya muri matayi igice cya kane ku murongo wa cumi na gatandatu hatwereka yuko uzobamenyera ku byo bama yesu yatanze ikintu gikomeye cyane mwa kino gihe tugomba kurabira umuntu avugishwa n'imana cyangwa utavugishwa n'imana ni ibyamwa gusa yamwama nta handi ibintu bibonekera kubera yuko yesu yarabonye yuko ino kino kintu cyo kuvugishwa na satana azogikoresha mw'ino minsi ya nyuma mbere ntabwo satana agitanguye ubu urasoma n'igihe cya eriya hariya mu cece cya mbere cyabandi igice cya cumi n'umunani hari hariho bakamenye barakuragurira ibintu bikaba mbere no muri kahise k'igihugu cyacu murabizi yuko hari hari abantu bitwa ngo n'abapfumu abantu benshi baragenda kubupfumuza uwo mupfumu agashobora kuba yomubwira ati wewe uwakurogeye umwana n'uyu cyangwa akamukiriza umwana akamukiriza umugabo cyangwa umugore cyangwa akamukiriza ababyeyi yarashobora kugufasha ibi na biriya yarashobora kuguha ikintu kikagufasha muri ibi cyangwa biriya ibi rero byarimutse biraterurwa biri isano nta mu mpamvu zo kwizera nk'abapfumu bahora biyugaranye hariya mwariya amazu ya yandi abantu bakunda kugenda kubaronderamo bose barayakuye bambara kositime nk'uku kwanjye batangura kugenda mu mashengero kugira ngo bahindukire ibikoresho bya satani ijambo ry'imana rimbarira ngo kugira ngo ntandukanye umuvugishwa w'ukuri n'umuvugishwa w'ikinyoma nuko ndabarabira ku byo bampa umuvugishwa n'imana w'ukuri agomba iteka ryose kwamaharanira kumvira imana ukugororoka kw'imana kwa kundi kwaranzwe yesu kirisiti igihe yari ari ku isi akitondera amategeko yose y'imana niko na twebwe abahamagawe kugira ngo tube ibikoresho by'iwe bidasanzwe dukwiye kugenda nk'uko uwo nawe yagenze ry'imana rimbarira ngo ikindi ko dayimoni zizihindura mu mashusho y'abantu ikintu gikomeye ishengero rya efeso cyari kiri hanze hariya mu byayishimiriwe yohani igice cya kabiri tuhabona yuko efeso hari hari abantu biyitwa ngo abanikorayiti mwibuke yuko nama nayo yabwiye abakristo bo mwa kino gihe tugomba gukora kandi tugahura n'amarushwa mberarushije nayo intumwa zahuye nayo ishengero rya efeso ryari ishengero rigizwe n'intumwa cyane hama ingorane bari bafise bari abantu bitwa abanikolayiti abantu bitwa abanikolayiti bari abantu barwanya imana abantu bemera impwemu z'izimiza z'abadayimoni hamwe n'imizimu amadayimoni yo mwakino gihe cy'imperuka agiye kwiyambika ishusho y'abantu yiyambike yigire ngo n'abakozi b'imana batangure kugira ngo njyewe ndategeka ngo njyewe ndashobora gutibura ijuru ngo ndazura abarwaye ibi muramaze igihe mubyumva mukabona ku mbuga ngo ukamenya umuntu avuze ati njyewe ndazura abarwaye mwa kino gihe ano madayimoni kubera yuko yo yakominikana n'ayandi madayimoni baravugana dayimoni imwe ishobora kwifatira umuntu ari gitega iyindi nayo ikifatira umuntu ari muri amerika hari umuntu wo muri amerika agashobora kuvuga ibintu biri gitega kubera yuko uwo muntu yamaze we warimo dayimoni iyo dayimoni murimo ikominikana na dayimoni iri gitega kandi dayimoni iri gitega iravuga ibiri ko biraba igitega ikabibwira dayimoni iri hariya muri amerika ari iki kintu kinejereje ni amadayimoni adashobora gusesa mu mitima y'abiyeguriye yesu kirisito ngo amenye ibiriyo ariko umuntu wese atariyegurira yesu kirisito n'umwami n'umukiza wiwe ayo madayimoni aramwifatira hama agatangura kumwumvisha yuko bamuroze agatangura kumwumvisha yuko afise imikoshi akwiye kuza bakamwoza bigeze kubona mu minsi iheze videwo rwa facebook aho hari hariho umuntu yitwa ngo n'umukozi w'imana yari karoza abagore n'abagabo bose baziye abogereza mu ibase wari karaboza amadayimoni abaveko abantu bose bakaza biruka ngo nange nyoza nange nyoza amadayimoni aveko w'imikoshi iyo mikoshi wayitewe nande mugenzi ijambo ry'imana ritubwira yuko ni cyonyine gihari gishobora gukuraho ibyo bintu byose umwazi mubi gutega abantu ni kwe yesu ubugingo bwacu bwose intumwa pawulo yanditse mu gitabo yandikiye abaroma igice c'umunani ku murongo wa mbere abari muri kristo yesu nta rubanza ruzobatsinda baba ari byaremwe bishasha mbega uwo muntu akubwira ngo ngo ndakunze ngo ndakubwira ibi hakukubwira ngo ugira muri yesu kristo kugira ucike icyarimwe gishasha uhungiye muri yesu kristo igihe gishasha ibya kera byose biba biheze kandi nta kintu na kimwe kiba bigufise ku bubasha ano madayimoni n'amadayimoni ariko arakora ku buryo budasanzwe ukanya turi burabe icyo bino bintu byose bigendereye ariko muri ubwo buryo nyine na satani agomba kwigoberanya mu kwitwa kirisito cyane kwitwa kuroba gukoresha ibintu bikomeye ibitangaza kwihakana amategeko hamwe n'umuriro umera ishuriwe yohani igice cya cumi na gatatu ku murongo wa cumi na gatatu gushyira ku murongo wa cumi na kane herekana yuko ubuhendanyi bwo mu minsi y'imeruka yuko porotesitanti gito buzotibura umuriro ibitangaza bimwe bimwe by'akataraboneka hano hariya muri kenya turamaze kumva abantu batibura umuriro hano mu burundi naho twumvise umuntu yashinga igishinga ntahe yuko amaze kuzura abantu bangahe hari uwundi yaciye amubwira ati none ko umaze kuzura batatu gusa hariya ku mpande abantu buzuyeyo bapfuye wogenda kubazura na bose uwo ntiwabimwishuye kuko urasinzi ibyo bari ko baravugana ariko gusa ibi byose satani ngo azobikora afatire ku bitangaza bikomeye ikintu bino bintu byose bigendereye uno murimo wose ugendereye nta wundi atari gukuraho amategeko y'imana nta handi bino bintu byose bigendereye atari gukuraho amategeko y'imana iyi niyo nyigisho ihambaye cyane mu madini y'abaprotesitanti benshi mbere no mu madini ya kigaturika abangirikani hamwe n'abandi bose barihakanye amategeko y'imana babizeza aba bayoboye yuko bagomba kwemerwa n'imana naho bobo baba bayibabaza ubudasiba mu kwica amategeko y'imana nibyo barashobora kubigisha itegeko rimwe gusa ntugasambane barashobora kubigisha itegeko rimwe gusa ntukibe barashobora kubigisha itegeko rimwe gusa iri na ririya ariko ayandi bakabareka ngo genda muyishe mbere hariho no mu madini amwe batigera bigisha abantu ibyo bakwiye gukora kugira ngo batunganire imana iyo bagiye gusenga bararirimba biterera hejuru bavuze ingoma maze umukozi yitwa ngo ni yahaguruka bose agataha bijeje yuko imana igiye kubakorera ibitangaza n'ibyahe bitangaza imana igiye kubakorera se n'ibyahe igitangaza gikomeye gikoretse ku muntu mu baririmba bagatazira imana bakishima bagakora umunsi mukuru ni umunyabyaha atandukana n'icyaha cyiwe kino gitangaza ni nacyo gitangaza cyananiye satani igitanga ibindi bitangaza byose Satana arashobora kubikora ashobora gutibura umuriro ashobora gukiza abagwaye ashobora gutanga amahera ashobora n'ibindi byose ariko guha umuntu ngo atandukane n'icyaha ibyo byaramunaniye imana yiteguriye ikindi gitangaza muri yewe kitigeze kibaho mu buzima bwawe kino gitangaza nacyo ni uko umuremyi wawe ukihana ukemera gutandukana n'icyaha uba utagisubira inyuma nta kino gihe cy'imperuka amadini nka yose yari yubahirishije ayandi mategeko y'imana ariko itegeko ryo kuruhuka ku munsi ugizwe w'isabato ryoryo ryarirengagijwe mbere iyo rigiye kuvugwa ku bantu benshi bose baca bavuga ngo wowe uricaganzwa n'ibyagezwe wowe uricaganzwa n'ubwami bw'imana kubera yuko ubwami bwose burangwa n'amategeko nakubwiye ngo wewe uri mu bwami bw'imana uryoherwa oh, kuko uri mu bwami bw'imana hari igihe ikintu kiba kibabagiye wewe ntukaba yikuye mu bwami bw'imana abantu badashaka n'uko imana ibategeka banka amategeko yawe abantu badashaka kuganira n'urukundo rw'imana bagenda gusengera igwamana abantu badashaka kuganira n'urukundo rwo gukunda bagenzi babo bagenda kubasambanya bagenda kubica bakomeza kubagirira nabi ntibubaha ababyeyi abantu bataganzwa n'urukundo rw'imana hamwe n'urukundo ruduhamagarira gukundana hagati yacu natwe n'abantu bari kubaricira kiteka biyegurira umugwanizi barondera guhona vuba bidatinze ibitangaza ntabwo bikwiye kuruta bibiliya ijambo ry'imana bibiliya rikwiye kwama ritumurikira ibihe byose rikama riri mu mitima yacu kumvira imana bikwiye kurutishwa kumvira abantu ino nzira yonyine niyo ishobora kutugira abera kandi tukaba ubwoko bwegejwe kugira ngo dushobore gutsinda amayeri n'ibishukanye byose bya satani bo mu minsi ya nyuma mu gihe twitegura gusanganira umwami wacu yesu kirisito ugagiye kuza ku bicu ugenzi igice cya gatandatu daniyeli igihe umwami daniyeli wa menakuresi amaze gufata igihugu ngo ategeke isi yose yaciye akabanganya ibihugu uduce yari asanzwe atwara ahitamo kira yose gukora iby'imana yihanikirije yagendera mu majambo y'imana yari yarabitse amajambo yiwe y'imana mu mutima wiwe yari umuntu yigishijwe ibyanditswe byera mu by'ukuri abantu barabye babura daniyeli aho bamufatira ariko baravuga ngo yiyoboka abana nk'ubu turashobora kumufata mbega ukuntu binejereje hamwe abantu bo kuronderera ahandi hantu hose bakakubura ariko bakaba bo gufatira ubuzima bwawe budasanzwe bwejejwe bwo kumvira imana bitebe bitebuke nk'uko abantu b'abansi b'imana barondeye mu gihe cya daniyeli gufatira daniyeli kuko kumvira imana niko bigiye kumera no mwa kino gihe cyacu ubwoko bw'imana bwasigaye bwitondera amategeko y'imana bugiye kwankwa na benshi mbere hariho n'abumva n'amajyambere niko ndavuga bakayanka hariho abayumva ukamera n'inshinge n'amasasu ndiko ndabatera batifuza kubyumva bariho ariko bite bitebuke ubwoko bw'abera bwejejwe buzotsinda umwami dariyo wewe yari asanzwe akunda daniyeli ntabwo yumva yuko yogirira daniyeli nabi ariko bano bashukanyi bari barakiriye ibinyoma by'umugwanizi muri bo kwishyira hejuru byari byaraganje mu mitima yabo bahenze umwami dariyo asinya icyandiko atazi ko kigiye gufata daniyeli mwa kino gihe cy'imperuka naho niko bigiye kugenda kubera yuko ino migwi ikorera mu mpisho iyobowe n'ubupapa hamwe n'ubukirisitu bwaguye yose izokora iyo bwaba yerekane n'utujwi dutomoye neza ingingo zikwiye gufatwa kugira ngo amahoro y'ino si yagutse yongere kuboneka kugira ngo inzara n'ibindi bibazo byitabweho byirukanwe bazobarira amaleta menshi asanzwe akunda abanyagihugu babo gusinya kuri ano mategeko ariko batabizi yuko ano mategeko agiye kubangamira ubwoko bw'abera bwasigaye bwitondera ibyagezwe by'imana muri ubwo buryo nibamara kuyasinya abo ubwoko bw'abera buzoca bubona amakuba yayandi yanditswe muri matayo mirongo ibiri na gatanu atigezwe kubaho uhereye ku kuremwa kw'isi nijoro inkuru y'ibyizigiro ndiburangirize ko uno munsi niyahe nk'uko dariyo yarikoze niko bigiye kuba no mwa kino gihe ariko nk'uko imana yatumye intare yatumye umumarayika wayo akaziga akavuga iminwa y'intare ntigire ikigira daniyeli ariko n'ubwoko bw'abera bwejejwe bwateguwe na yesu kirisito bwahungiwe na yesu kirisito intare hamwe n'ibindi byose atacu izuba kibugira gutegerezwa kunesha nibwo buzotsinda muri ino ntambara iheruka none ndi buguhamagarira iki uno munsi mu by'ukuri wewe umaze kumviriza rino jambo ry'imana ridasanzwe dufise ry'imana akaba ari iyi bibiriya dukwiye kugendera ko twese kandi tukaba tumaze kumva icyo rino jambo ry'imana ritubwira nta mpamvu ufise n'imwe yo gukomantaza umutima ngo wigumize kuri ibyo bintu wamaze kwizingira ko bishingiye ku bitangaza gusa atari kumvira imana mugenzi nta mpamvu ahubwo ukwiye gufata ingingo yo kumva ijwi ry'umukiza riri ko riraguhamagara ngo uyu munsi aho wumvira iryo jwi ntukomantaze umutima ahubwo wegurire yesu ubuzima bwawe ngo wari wategeka abarwaganza muri wewe ubwo agiye kugaruka vuba uzobane natwe hamwe n'abandi bera bose gusanganira umwami wacu yesu kirisito ubwo guseruka ku bicu izina ry'imana rihabwa icyubahiro bagenzi mwakire ijambo ry'imana wifuza mugenzi kwifatanya natwe mu nzira turimo twerekeza mu bwami bw'imana cyane ufise aho utatahuye wifuza kutubaza cyane mugenzi n'ikindi kintu cyose wakwifuza gushikiriza ucyandika muri komantere cyangwa ukatwandikira ku nimero zikurikira mirongo itandatu na rimwe amajana abiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda ariko utari mu gihugu cy'uburundi uca ushyira ko akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo itandatu na rimwe amajyana atandatu na mirongo itandatu n'icyenda mugenzi turi mu gihe cy'imperuka aho abamenyanye na yesu kirisito bose bahamagarirwa gukora batiziganya kugira ngo buno butuma bushikane no kuri bagenzi bawe mugenzi uhejeje kumviriza icyigisho icyo ari cyo cyose kikagufasha nta mpamvu yo gukomantaza umutima kora partage mukwiragize kandi akiri muto yagenewe gukora partage buno butumwa ubukwiragize ku bagenzi bawe bose bashoboka kandi ndanagukebura niba uri mushasha mwa kino kiganiro ushobora gukora abone kuri facebook usanga abone iri ngaha hejuru ariko kuri youtube abone iri ngaha munsi cyangwa subscribe kuri facebook ho bavuga follow haba umaze kubikora uzoshobora kwaba waronse notifikasiyo ya fesibuke cyangwa ya yutube ikumenyesha yuko ikiganiro gishasha kigiwe ko kugira ngo ubandanye ukura mu buryo bw'impemu kandi ukuza n'abandi mu gihe twitegura twitegurira ubwami bw'imana bugiye kuza vuba yesu akugire neza aguhe umugisha aguhe kwa mu ibihe byose umusabyi w'uhoraho ndakubwira yuko yesu agiye kuza vuba kandi mu bintu bizoba bimuzanye hazoba harimo kurimbura icaha icaha ntikizokwamaho vuba bidatinze yesu agiye kuza kurimbura icaha kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacyo umunyabyaha yanze kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe ariko abagororotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icyaha ibihe bidashira niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu yesu Jesus Cristo.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 gira nawe icyo uterereye mwa kino gihugu dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi